baby. අවිසී පාද සින්දු කියා ඇරහසේ අඳුරු මුරින් මට නොකියා ගිනී ඇවිලි මට තනිකාම් දැනුනාවේ හතරවරම් දෙවී සරණි ඇනිදුු මගේ ඉරවි කොයිද නනේ ඉරවට යන ගිරවියනේ මගේ